diz que o rei Grudolfo não se enturmou muito bem. E alguma coisa me diz que você não pode deter o Cosminho. Cosmo, é seu doidinho! Ai, que coisa fofuja a voz dela.